युगान्डालाई आफ्नो प्राकृतिक सुन्दरताको कारणले अफ्रिकाको रत्न पनि भन्ने गरिन्छ युगान्डाको सरकारले हालसम्म कुनै पनि फुललाई राष्ट्रिय फुलको रूपमा घोषणा गरेको छैन युगान्डामा एउटा रुख काटेको बदलामा तिनवटा नयाँ रुखहरू रोप्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ युगन्डाका महिलाहरू बच्चा जन्माउन विश्वभन्दा निकै अगाडि छन् यहाँका हरेक महिलाहरू कम्तीमा पनि पाँचवटा बच्चाहरू जन्माउने गर्दछन् ग्रामीण इलाकामा त यो सङ्ख्या अझै बढिरहेको छ युगान्डामा केटीहरूको विवाह अत्यन्तै सानो उमेरमा हुने गर्दछ यसै कारणले उनीहरू रोगको शिकार हुन पुग्छन् र बच्चा पनि धेरै जन्माउँछन् जसको कारण युगान्डाको जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ युगान्डामा अध्ययन गर्ने लगभग अस्सी प्रतिशत बच्चाहरू आठ कक्षा पास गर्दैनन् यसकारणले पनि युगान्डाको साक्षरता दर एकदमै कम रहेको छ युगान्डामा मोटरसाइकललाई ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ हिमाली गोरिल्ला युगान्डाका लागि प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणहरू हुन् यस्ता गोरिल्लाको आधा सङ्ख्या युगान्डामा पाइन्छ भने आधा सङ्ख्या बाँकी विश्वमा पाइन्छ तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि युगान्डामा यस्ता हिमाली गोरिल्ला कति रहेका छन् त चरम गरिबीको बावजुद पनि युगान्डा पर्यटकहरूको सूचीमा परेको छ यहाँ लगभग आठ लाख व्यक्तिहरू प्रतिवर्ष घुम्न जाने गर्दछन् युगान्डामा नदी र तालहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ युगान्डा विश्वकै चरम गरिब देशहरूमध्ये एक हो युगान्डामा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको चरम अभाव रहेको छ त्यसकारण युगान्डाका नागरिकहरूले सानो सानो रोगहरूको कारणले पनि ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ युगान्डामा लगभग पचासी प्रतिशत व्यक्तिहरू इसाई धर्म मान्ने गर्दछन् यहाँको दोस्रो ठुलो धर्म भने इस्लाम हो जसलाई चौध प्रतिशत जनताहरूले मान्ने गर्दछन् र बाँकी एक प्रतिशत जनताहरूले अन्य धर्म मान्ने गर्दछन् यहाँको जनसङ्ख्या लगभग चार करोड बिस लाख रहेको छ जसको चालिस प्रतिशत जनसङ्ख्या बालबच्चाको नै रहेको छ यी त थिए प्राकृतिक रूपमा सुन्दर अफ्रिकी देश युगाण्डाको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू तपाईँले यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै रोचक कुराहरू कसको वा के बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार लेख्न नबिर्सिनु होला रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब तथा फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै अन्य विभिन्न भिडियोहरू यो च्यानलमा रहेका छन् त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ फेरि भेट्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा ओके बाबाई